тең салмактуу абалында турган биш заряддын системасын карайлы эки зарядына таасир эткен күчтөрдү карайлы бул зарядга коңшу үч заряддан түртүлүү күчү таасир этүүдө ал эми беш номурундагы оң заряддалган бөлүкчөдөн тартылуу күчү таасир этти ар бир бөлүкчөгө таасир эткен күчтөрдүн суммасы нөлгө барабар эгерде дене ордунан четтесе бирок биринчи абалына кайтып келсе анда мындай тең салмактуулук туруктуу тең салмактуулук болот номер экидеги заряд тең салмактуулук абалынан кыйшайды системада заряддар өз ордунан жыла баштады заряддардын системасы туруксуз болуп калды үч заряддан турган системаны карайлы ар бир зарядка таасир эткен күчтөрдү көргөзөлү эки номурундагы зарядын оң тарапка кыйшайтабыз ага бет маңдай келе жаткан 3 номурундагы зарядына багыт ал эми номер 1 заряды тескери аларга карама каршы багытка кыймылга келди Зарядтардын системасы туруксуз болуп калды лоренс зарядтардын ар башка жайгашуу конфигурация системасын ойлогон бирок ар дайым алар туруксуз абалда болгон